प्यारे दोस्तों आज की क्लास में आपका स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कि स्केयर रूट किसे कहते हैं स्केयर रूट क्या है एक वैल्यू है एक नंबर है जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं वैसे एक नंबर है पर इसमें कुछ खासियत है कि अगर इसके सेम नंबर से गुना किया जाए तो हमें एक वैलिड नंबर मिल जाता है तथा उस वैलिड नंबर का जो स्केयर रूट है यह जो वैल्यू है उसे कहते हैं देखो square root root is the value if we multiply same value we get a valid number अब इसको कैसे कहेंगे हम कहते हैं कि देखो स्केयर रूट है रूट है ऑफ सिक्सटीन इज फोर क्यों है भाई सोलह का स्केयर रूट चार क्यों है तो चार तो स्केयर रूट है square root is the value if we multiply same value अगर हम चार को चार के साथ गुना करें we get a valid number हम 16 प्राप्त करते हैं तो रूट ऑफ 16 इज 4 कैसे इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं देखो 16 है चार इंटू चार ये निशान होता है रूट का अब देखो इसको हम शो कर सकते हैं चार है इंटू चार है इस चीज को एक बटा पावर एक बटा दो होती है तो ये है चार है इसकी शक्ति दो आ गया ऊपर एक बटा दो आ गया ये कट गया ये फोर आ गया यानी square root of sixteen is four इसको और तरीके से हम सर खा सकते हैं कि b की पावर अगर a है तो a का square root will be B okay okay? तो हम इसको ये भी कह सकते हैं अगर b इंटू बी करें तो वो a आएगा तो जो स्केयर रूट वैल्यू है b is a value and if we multiply same with this same number we get a valid number this is a okay तो बहुत ही सिंपल सा है स्केयर रूट को समझना कोई मुश्किल नहीं है धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छी तरह से इसको सीख सकते हो okay thank you very much